биз унаалардын жолго салыштырмалуу кыймылын көрүп турабыз эгерде экинчи унаанын биринчи унаага салыштырмалуу кыймылын карасак анда бул унаа унаалардын ылдамдык суммасындагы ылдамдыкта бул ылдамдык биринчи унаага багытталган эгерде биринчи унаанын экинчи унаага салыштырмалуу кыймылын карасак анда анын салыштырмалуу ылдамдыгы ошондой эле мааниде бирок ал экинчи унаага багытталды